Доброго ранку! Ви дивитесь ukrainian.com і сьогодні я, Антон, а також Толік, навчать вас правильному ніщебродству в Боснії та Герцеговині. Отже, е, зараз ми на самому виїзді з Сараєва на заправочній станції, де ми власне провели ніч. І ви можете спостерігати, як власне створюється наш відеопроект ukrainian.com і як він працює. І це тут, власне, є е, розетка, і від неї живиться наразі мій лептоп. Від лептопа живиться телефон Толіка, який в цей час лапає Wi-Fi із кафе. Тому що є також Wi-Fi на тому боці, на заправці, але він кепський. Він під'єднується, зразу від'єднується. В кафеці він хороший, але там немає розетки. Але Wi-Fi добиває сюди. Ось в цей же час я зі свого телефону, який я собі купив, сиджу і ловлю цей же Wi-Fi і шукаю нам століком кауч кауч-хости, кауч-реквести на е, Дубровник Хорватію і на барі Італії на найближчі дні. Ось це потихеньку рухається, також я дивлюсь мапу і дивлюсь, в яких ще містах можна шукати. Значить, Сараєво, сидимо ми тут вже дофіга годин. Якось взагалі ніякого задоволення від міста. Ну, Місто красиве насправді. Але, блін, скільки тут траблів всяких у нас сталося. Капець. Ну, Нічого не знайшли, тільки загубили. Але все одно весело, автостоп іде, якось адекватно. По наклонной. е, хитро ніщебродів. Ну. Киси, киси, киси, ну. Боснійська тварюка. Але ж скільки з тебе вийде хорошого в майбутньому, не знаєш? Котлети три. Не знаю, чим в Боснії тут заправляють. Кису, кису. Ти теж хочеш Wi-Fi, ні? Може ти їдеш в напрямку Мостар або Дубровник, або там е, Ябланіця, ні? Не їдеш? Може наш столик там забереш? Ти не хочеш нічого рішати, ти хочеш лапати свій хвіст, ясно? Якби з тобою не вижрали вчора все молоко, то дав Опа! Але слухай, на кіс-кіс-кіс не відзивається, а на кьоша-кьоша... Кьоша-кьоша... То, то певно по боснічку так. Добрий день, це Ukrainian.com і це урок про те, як правильно вибирати місце. Значить, е, в Європі зазвичай можна стопити тільки з заправок, особливо якщо ви стопите здовж хайвею. В нашому випадку тут є ось заправка. Вона зручна тим, що е, тут можна підзарядити усі свої девайси, е, можна купити певної їжі, води, а також поговорити з водіями у випадку, якщо автостоп взагалі не йде. Але за замовчуванням, якщо ви тільки прийшли на цю заправку, то стати треба на виїзді з заправки, як ми стоїмо зараз з Антоном. Тут у нас є досить велика зона, де водії могли б зупинитися без шкоди для себе та без порушення правил. А також, як ви бачите, там ще дві вільні смуги для інших машин, тобто проїзд не буде заблоковано. Нарешті попрощаємося з цією заправкою в Сараєво. Так, нас мають підібрати німці, ми вже їх чекаємо, не можемо дочекатись. Так, я вже спакував свій рюкзачок, навіть каремат скрутив, ото так сюди знаємо. Єдине, що розкладено, це наш ніщебродський став. Так. А взагалі солнце светит прямо в глаз, не могу дивиться. Дайте кусочек паперу, щоб затулиться. have a really big car, guys. Yes, you know. Wow. now you know why we need a few hours. Yeah, yeah. Now we understand it. <laughs> okay, so uh, we need to pack that stuff a little bit. I think it's. Oh, I think I will. Wow. <laughs> Came from. Ja, warte kurz, ich muss erst mal anmachen. <laughs> You're Mit Getöse. Ja, mit Getöse. Du bist gut. Egal, ich warte kurz. Uh, we came from Germany, Stuttgart. Yeah. Went then to, to Prague. Yeah. After this, uh, we went to Bratislava, mm -hmm. to Budapest. Mm -hmm. just what we did. Yeah. And uh, was war nach Budapest? Was? Say Nein. Ah, after, Bu after Budapest, uh, we drove a bit through... Uh, Serbia? No, Romania. Oh. Oh, really? To Timisoara. Uh-huh. And then uh, here uh, to Sarajevo. Uh-huh. Now to Dubrovnik because we meet friends there from Germany. Mm-hmm. And then back... Um, back few, da few days at the coast, uh, relaxing. Yay. And then back um, from Zagreb, Ljubljana to Germany. Okay, yeah. Darauf bauen Halligalli Alles in Jeder sagt, Nice, I really love it! <laughs> I, no, that's so good. I, I, it's fun, it's fun. Yeah, you know that. So you just painted it white? Yeah. Uh -huh. And uh, blue and... Uh... Wow, I'm just wondering how tall they are. absolutely Captain in the back. Ja. Steig mal aus, weiß, weiß mich mal ein, dass ich gleich umdrehen kann. Mich einweisen, damit ich gleich umdrehen kann. Ja. Їдем, їдем, такі, значить, знімся. Ми слухаємо німецьку музику. Дивимося по сторонах і тут бац, озеро! О! Класно, ні? Ось, їхали, ми їхали, і тут насправді дійсно дуже класне озеро. Ми так тільки що зараз скупались тут, і це офігенно просто. Ну, і- Дуже кльово. так і не будемо знати, як воно називається і де вона. Да, але ну, ми не знаємо, це десь біля кордону Боснії і Хорватії. Так, Хорватія близько. Ну, Тут реально нема нікого, крім отих, крім отих двох боснійців, що нас не бачать. Ну, і... Дуже чиста вода. Та, і тихо, реально. І... Я думав, що такого місця не існує. Але воно існує. It's unbelievable. Чи дістали ми з Толіком такі свою шинку, хліб, думаємо, зробимо зараз всім по бутеру. Вони дістають цю тарілку, дістають мені цю дощечку, кажуть, ну у нас свій, а потім дає ніж. А один німець іншому каже, так що ти йому дав ніж для хліба, дай йому ніж для м'яса. Там дістає інший ніж він каже, ні, це не є ніж для м'яса, це ніж для цибулі, дай йому ніж для м'яса. Каже, і так вони перебрали п'ять ножів і дали нам зараза ніж для м'яса у цьому от каравані, що їздить з ними по всій Європі. What do you think? I think it's amazing, beautiful, exciting. Uh, what else? Uh, nice, good, and everything. Which... What do you think, sir, driver? Uh, I think the roads are really messy, but uh, alright, it's nice and warm, and we have enough food now. yeah. <laughs> <laughs> Uh, Требіня останнє велике боснійське і герцеговинське місто перед е, кордоном з Хорватією. Ми е, долаємо кілометри вже в п'ята вечора е, з нашими новими німецькими друзями. Ми провели майже весь день у машині, зате побачили неймовірно багато красивих краєвидів. Е, і під німецьку музику ми наближаємося до моря. Останній привіт із Боснії та Герцеговини. It was the Bosnian border and now they're coming Croatia. Bosnian border was really easy, was it? Yeah, it was no problem. Yeah. And now we are... Yeah. Okay, there is even a line. Give me your passport, please. Yes, I will. <laughs> Where are the girls? Do you have some girl inside? <laughs> In the fridge. So funny. <laughs> Бувай Боснія і Герцеговина! Yeah! We did Толік нарешті знайшов застосування своїм сандалям. Так, носити ну, їх в руках дуже зручно насправді. Так, а я своїм зеленим труселям для плавання. Теж їх носити в руках дуже зручно. А зараз ми в Хорватії йдемо на море. І ну, буквально годинку тому нам в паспортах проставили штамп. Хорватія. І Тепер ми досягаємо такої першої значної мети своєї подорожі. викупатись. І його скупати. Його перше. Да. О, е, во. Тут, коротше, все нормально росте, як у людей, капусточка, всякі фініки, не знаю, пальмочки. Хрін. Так, хрін. Так що, ну, життя. Привіт із моря. Це Адріатичне море. З вами Ankranian.com і сьогодні ми в Хорватії е, перший день і останній день, але ми купаємося в Адріатичному морі, і це класно. Так, це класно. Ну насправді не останній день, завтра буде останній день, коли ми в Хорватії. А, Але так, техні, е, технічно. Е, Сьогодні ми провели цілий день, доїжджаючи з Боснії до Герцеговини до Хорватії. По дорозі побачили купу дуже класних, красивих речей і місць. Скупалися в озері, котре знайшли зовсім випадково, помили ноги в холодній річці. Ви провели день за вивченням німецької мови. Так, і власне перетнули ще один кордон країни на нашому шляху. Так що е, дякуємо за те, що ви дивитесь наш відеоблог. А Спонсором нашого проєкту є Горгани.com, магазин туристичного спорядження. Наші рюкзачки, правда, не тут, зараз в воді, але <laughs> вони з нами їхали весь день. Е, а ще якщо ви хотіли би підтримати е, діток в Мостищинській спеціальній школі-інтернаті, у яких нема Адріатичного моря, а у яких був би хоча б душ, де вони можуть помитися, то ви можете зробити пожертвування на нашій сторінці justgiving.com. Cut. Cut. Yeah, we're good. We're good. Could you do one more photo from jump? Yeah, we're doing it. Okay. Can you, uh, and before that, show me that uh, my photos, okay, of jumping? Is it, is it... Ось, навіть в кемпінгах типу такого є душ. І він офігенний. Правда, рушничка <laughs> немає, але це вже не така проблема, як відсутність душу, в принципі. Народ, я нарешті побачив апельсини на дереві. А, збулася моя мрія дебільська. Ну але класно, вони там ростуть, вони прикольні. Але там їде машина, то звалюємо. А зірвати можеш? Це я не дістану. Я думаю, може де ще є, то я зірву.